energizar Caraca, meu. Eu tô treinando muito. Ah, eu tô sentindo um Ki aqui. É do Luiz esse Ki. Oi. E aí, João? Eu tenho eu que preservar. Tá eu seu Ki, eu vim até aqui. Ah, entendi. Porque eu já treinei um pouco. Eu tô indo pra Namekusei. Como você pode ver, a nave tá saindo da atmosfera agora. Uhum. Entendi. E aí, Gohan, e aí, Piccolo? Meu filho, ele tá mais forte do, do que aquele dia lá. Tô louco. É, agora eu percebi pelo que dele. Você percebeu que eu mudei o cabelo, né? E eu tirei minha calda também. Sim, eu percebi. Então. Eu mudei só porque. Sei lá, tava. E a cauda, ela. Eu cortei também porque eu tava meio perigoso. tava me transformando em hora errada. de pra Pelo visto o Piccolo é de lá, né? É. E me, o senhor Caio, ele tava falando comigo, ele falou assim, tem uns, soldados lá, uns soldados de Frieza e um tal de Frieza lá. Eita, Frieza. Sabe quem é? Não, você já ouviu falar. Hum. Eu sei que ele é um bom imperador, que não sei o quê. Eu só sei que ele é o imperador. Entendi. Ai, então vamos lá, né? É. Bom, enquanto isso, você foi aí no lugar, né? Eu vou ficar treinando. Uhum. Ai, ai, ai, ai, ai, Vale o quê, hein? Ah, vezes 10? E você também, você tá bem forte, cara. É. Ai, ai. Eu, eu gostaria de aprender a técnica do teletransporte, que seria mais fácil de eu achar você. É, o senhor Caio, ele, ele fala que ele não pode ensinar. Ah, é, ele me disse isso também. Ele disse que eu fico muito chateado. Kaioken vezes 20. Nossa, esse Kaioken tá bem forte, então o meu eu consigo fazer acho que até o vezes 10 por enquanto. O meu vezes 20 não dura muito tempo. É. Meu Deus, é muito Ki pra consumir e muita vida. Hum. Ah, tá aqui de novo, cara. Eu Deixa eu deixar essas carnes de dinossauro aí. Não, tenho algumas aqui. eu tava ali no canto, ainda. Sim, esse lugar ele parece uma casa, mas na verdade ele é meio que uma casa-trem. É, é uma... É uma... É tipo isso, é uma, é uma ah, cápsula. Né? esse negócio vermelho é pra dormir. É, é, tipo um colchão, só que ele é 10 vezes mais... mais Não, percebi que ele é bem confortávelzinho. Também, né? Da Buma. É, faz. É, quem é Buma? Ah. É uma amiga. Sim, é a pessoa certa que eu tô pensando. É... Eu tô... Ela é uma menina que me encontrou quando eu era criança. Ah. Ela me deu um tiro na cabeça. Nossa. Achando que eu era um monstro. <laughs> Porque eu tinha uma cauda, né? entendi, é, entendi. Vai, Kaioken. Vezes dois. Pá. Vezes dez. Foi. É. o que, tá impressionante, mano. Tá mais forte. Vezes 20! Pá. Ah, eu não consigo. É muito que consumindo. Aqui não, se eu usar algum poder dele vai. Ai, droga! Isso que é o ruim de usar o Kaioken vezes 20, que meu corpo tá distorcendo. Ah. Ai. Ah. Não, meu Kaioken, velho. É, eu acho que o, o 20 é. é eu fiquei. Eu sei, se passou 10 dias. É que eu. Eu Quanto treinei muito. até chegar lá? 3 dias. 3 dias. Falta mais 3 dias, na, né, na verdade. É. Então são 13. Ai, cara. Bom, acho que é bom a, a gente lutar. O poder vai estragar a nave, tipo usar um Kid Kidlash, Mazenko. É, isso coisa. estraga. Ah, é que eu tava com que legal Eu tô usando 100% do meu poder nesse Kaioken. Eu tô usando 30 só, porque eu, eu não consigo liberar mais do que 30 no Kaioken vezes 20. É que como aquele. aquele verme lá tinha me deixado fraco, daí eu não consegui recuperar tanto pra poder. Vamos lutar, tipo, mais sem o Kaioken. Tá, peraí, deixa no eu 30%. No 30%, tá bom, peraí. no estacão, pode ser 30, mas só não. Eu ainda tô com aquela espada lá que eu usei pra cortar a cauda Até que você tá forte, hein? É, só que não, nem tanto. Tudo bem aí? Agora eu vou meio. Né? Eu vou apelar um pouco. Kaioken! Ah! Eu Vou usar Kaioken? Tá bom. Ataque! Ah, tá é, esse era o Kaioken vezes 20. Tá, o meu eu só, tô, eu só consigo fazer até o duplo assim agora. Eu acho. Ah não vai fazer muito estrago, mas ó. Kamehame. Ha! Caraca, mas tá forte? É, eu sei. Tenho até que ligar meu poder aqui de novo. Ligar não, é. Aumentar ele de novo porque tinha voltado pro zero. Ha! Ok. Eu tô, eu tô usando 35%, ok? É, eu também. Se seu é caminhão errado fez trago, acho que dá uma Zenko também não faz. Posso testar? Não, acho que é melhor não. Uma Zenko é muito grande. Esse caminhão é errado de 10%. E que Blast, então? É, o que Blast ele não afeta quase nada, então. Tá bom, vai. Ó. Deixa eu ver aqui, mas fica parado, só pra tá ver vendo? a força dele. Só pra eu ver a força dele. Pra gente carregar aqui ele no máximo. O que Dash? É, ai é, não, Ita. Ita, eu tô usando uma vazio agora que eu vi. Droga. Vai, tá aqui em mim. Tá bom. Fica parado então. Ah! Tá, pelo menos não fez Ah! Ah! Segura essa! o que? Leve, gente! É, até que tá forte. Até falei um Tá, peraí, deixa eu carregar o meu Key Blast então. Eu vou tacar o meu também. Tá. Tô carregando o meu aqui. Eu tô, tô carregando o meu no máximo. Ah. ah. Eu também tô carregando o meu no máximo aqui. Key Blast! Bom, acho que dá pra derrotar esse tal de soldado aí. Tomara, né? Só que a gente não sabe a força deles. Sim, eu acho que é bom a gente treinar esses três dias mais. Sim. Então, e o então, Piccolo e o Corra, eles vão treinar também? É, eles estão eles estão treinando, meditando os dois. Ah, é por isso que eles estão quietos. Eles estão se concentrando na mente, treinando e também estão lutando contra eles mesmos. Na mente eu entendo isso. Eu já fiz isso com alguns amigos meus lá do planeta Vegeta antes dele ser destruído, né? Mas você sabe quem destruiu ele? Não, cara, eu não sei. Mas se eu, se eu descobrir algum dia, aquele cara vai pagar. Será que o Luffy sabe? Luffy é ah, aquele saiadinho lá. É, eu sei. Bom, acho que é bom a gente continuar treinando. Vai. Vamos lá. Vem pra tá cima. Caraca, a gente finalmente chegou. Pera Ah, não. Tá Ale... Luiz, olha quem tá ali. Parece que nos encontramos. Parece que nos encontramos, Cui. Ah, é... Oi, Luffy. Oi, seu ferro. E quem é esse cara aí? Me diga. Quem é esse aí? Ele é Cui um dos ah. guerreiros vivos ah. sabia? Igual você, né? Que foi demitido, que eu soube. Pelo que eu soube, né? Cara boca. Você, você não é um guerreiro de Freeza? É, ele não é mais, eu acho, né? Antes de é Freeza. É, quem é Freeza? Ele é o imperador do universo, ele destruiu o planeta Vegeta. Foi ele! Aquele vagabundo! Ele tem quanto de poder de luta? Eu quero lutar com ele, eu tô muito ansioso. É um poder. É, é cinco vezes maior que o seu.